අයිබුවන් අවයාල මේක තුළන් නෙඩි ප්‍රඩක්ෂන් ලගේ අලුත් අවුරුද්ධ සමරන්ඩ සමරට ප්‍රගන්ගත් සමගින් ඉතිං අද අපේ ලයිව එක කරන්න බැරුණ අපේ ලැප් එක පොඩි එර එකක් ඇවිත්තින මේ වෙනකොටත් තකොට ඒන් සතම අපිට මේ කරගන්න බැරිනේ මම දැම්ම දහය හතලියට දැම්ම දාය ලෙස් පාඩ දැම පටගන්න කියලා ඒ ට්‍රයිකක් දුන්න ඒ කරගන්න බැහැගෙන අපි නොමල් විඩියක් ප්ලොට් කරන්න හිතුවා අපි අද අවුරුද්ධ සමරන්ට හිතුව අදට අපේ පළමෙන් වීඩියක දාලා අනිටම අවරුද්ධය කියන මස් දහයි අපේ පලිනට කර වීඩියක ගෙටවට් වීඩිය එක එදා එක තම අපි කරපු පළමෙන වීඩියක වෙන්නේ එතකොට ඒ වීඩියගෙදී හිටිය අපමායි නිර්මයක් අය අපේ නතන්න අපේ නංගේ එතකොට තම අපේ යශයනුයි තුෂී මල්ලී තමා හිටිය අපත් එක්ක රංපාන් ඒක තම අපි පලවෙනි විඩිය කොනේ ඊට පස්සේ අපි කරා ඉඩසමකද කරේ ලාස් ක්ලාස් එක කරේ ඊට පස්සේ අපේ ක්ලාස් එක ක්ලාස් එකටත් හොඳ රේටින්ග්ස් වගේ තියෙනවා මේ වෙනකොට වැඩිපුරම නැරඹුම් වාරයක් අපිට ලැබලා දීලා තින්නේ ක්ලාස් එක වෙතට ඉතිං අපිත් එක ළඟදී පුදුන අලුත් සමාජිකය සමාජිකය දෙන්නෙක් කෙනෙක්කම මෙයා අනික එක්කෙනා ගෙදර මේ වෙනකොට එයාගේ ස්කෝලේ වැඩක් තියෙනවා කියලා ගෙදර නැවතුන අය ඉතින් දහම්ට මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ පිළිබඳව හොඳයි ඉතින් එහට මුත් කියන්න නැති පට පිට දෙන මඟර කිවගේම කමෙන්ට් කරලා තිබ මඟ තන කෙනෙක් ගොසිප් ශෝල්ස් කියලා එය ප්‍රශ්න පෙන් දහයක් කාලතිනවා බේ ප්‍රශ්න හට අවටිකින් පිතුරල බඳන්න බලාපොරතය සිටනවා ඇතරම සමාවෙන්ඩ අපිට කරන්න ත්‍රබිලාට කරන්න දෙරෙනවාට එක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමේ ලැප්ටොප් එකගේ සහ කනෙක්ෂන් ප්‍රබ්ලම්යක් නිසා තමා අපිට එක කරගන්න බැරිබුණේ මං දැක්කා ගොසෙප් ෂෝට්ස් කොසෙප් ෂෝට්ස් කෙනකින් අපිට කමෙන්ට් එකක් දා තිබ්බා එක ඔකුල හැමෝගම වයසහල් බක සෙප්ෂෝට්ස් අපි අමයෝගම වයස වෙන්නේ මට අවුදු දහත් තුනයි දහතුන් ලැබති මැයි විසි එක් වෙනිදට අපි අරබල වනික් කටියගෙන මට අවුරුදු දහටයි මට දහට ලැබ්වේ මේ නම්බර් දෙවෙන් දට නතාශී මට අවුරුදු නමයයි එතකොට අපේ දහම් මට අවුරුදු 13යි මම 13 ලැබුවේ මේ ඔක්තෝබර් 21 26 වෙනිදා ඒ ටික තමයි ඔයාස් ටික මම හිතනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටික මේ වෙනකොට විසඳලා ඉවරයිද කියලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම යූස් කරන ෆෝන්ස් මොනවද කියලා මම මේ වෙනකොට ෆෝන් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ ලැප්ටොප් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ එතකොට අපි අහලා බලමු නිර්මයක් අවින් මම යූස් කරන්නේ Samsung A10 එකක් එතකොට නතාෂි මම ලැප්ටොප් එකක් ඇත් ලැප්ටප් එක තම යොස් කරන්න පෙදහම් හොයාවී එක ඔබි ෆෝර්නයක් තමා යත් පාචරණය හතර තමා අපිත් පාචි කරන්නේ එතකොට අද අපිත් එක්ක නෑ දෙන්නෙක් අද අපිත් එක දෙන්නෙක් නෑ මහිතන දෙන්නත් පාච් කරන්නේ වගේ ෆෝන්ස් දෙයක් තමා එතකොට අපේ පලනි ප්‍රශ්නාත බුගුල හැමෝගම වයස අපේ චන්ප මල්මික වයස අවුරුදු නමයයි අය නැබුවත් ජුනි පාලන්සුන්ද රෝයශයෙන්ගේ බර්ධ කන හම කියන දැන්න රමයක් එයාට අවුදු දාහතරයි දහත්තුන් දාහතරයි දහතුනයි දහතනයි එයට අවුත් දහතුනයි තාම එටවු දහතුන ඒ දහතුන් දැබ්වේ ජනවාරිවල ජනවාරිවල තමන් ජනවාරිවලට දහතුනයි මේ ජනවලට දාහතරයි ඒට තම ප්‍රශ්නට පස තුමනි ප්‍රශ්න අතන ඔබ ලොකොහෙදන්න කියලා අපි ඔක්කොම කියන්නේ පොඩි ගමක වාට මැප් වල සර්ච් එකක් දාන්න පුළුවන් ගම්පහ පිළිකට කියලා ගම්පහ වැලිකට කියලා සර්ච් එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ ගම ඇතුළේ තමයි අපි 6 දෙනාම මේ වෙනකොට ඉන්නේ යුටබ එන්න හිතන කියලා හල්තන සිප් ෂෝට් යුටබට එන්න තන එතරම කියන්න දෙයක් නෑ යුටබට එන්න කලින් යුටබට ආවේ ඇතරම් මම කියන්න යුටබට එන්ද ම පලිවිනට පොඩි මේ එකක් කර යුචනල්ලයක් කර මංදන එක මම දන්න ඇතරම හයවසර මට වයස අවුදු දහයක් නෑ දෙකුළහක් විතර ඇති අවුරු දෙකුළහයි මන් නිකං මන් දන්න මම එක ෂයා කරම නිකං වත්සත් එක වීඩියක් තිබිලා මං කෙම වියෝටබ් එකට ෂයා කළ ටයිටල් කියන්න මොකද ඩිස්ක්‍රපෂන් කැන් මොකද කියලා ඇතරම තුම දක්තන්න නෑ ඒවගේ මම යුටබ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බැලවා බලවල්ලා මම ටික දවසක් හිටිය මත මාසයක් දැකගේ ටියම් පස මන් දැකයිට වියස් හතලිස් අටක් ඇවිත් තිබ්බා ඉතින් මං හිතුවා මේ කන්සෙප්ට් එක හොඳ වෙයි අපිට ඉස්සරහට යන්න කියලා ඒකට පාවිචි රැපිඩක් ප්‍රඩක්ෂන් කියන චනල් එක ඉට පසේ අපි කටිය සෙටනන් පසබි අලුත්ම චනල් එකක් යෝජන කර එකෙන් අපි මෙම්බර් නොවම්බර් මස්තම අපේ නිර් ප්‍රඩක්ෂන් චනල එක පටන් ගත්ත ක්‍රියේට් කරේ මම වෙන චනල් එකක් ඕ මෙය මතක් කර අපේ නිනිටි කියන නමද තියන්නේ එවනකට දහම් හිටියන ප්‍රචනප හිටියන අපේ පස් දෙනාගේ පස් දෙනාගේ නම්ට එක තුළ තමා නතාශ් ඉරුමි නතාශී තව අයිකක් වැඩිපුර දැම්ම ටේ තුෂාන් වයි යශේ කිය තමා නිනිටි කියල තමා අපේ නම හැදුනේ ඒ තම අපේ විස්තර ටික යුටබඩ නිතුන කියරහා තිබ්බ හේතුවක් නෑ හේතුවක් නෑ අපි ආසාාවට කර ඇත්තටම අපි පලන ස්ක්‍රප්ට කය නම්බර් මාස අපේ තර දානයක් තිබ්බා ඒ දානදසේ ඉරිමක්ක යෝජනකාත් මේ වගේ දෙයක් කරමෝ කියලා තින් ඒ වෙලායි මම ෆෝන් අතට අරගෙන තර්මය සක්කම හදලා එමනිකට තක්න හදන්නවත් මම දැනන් හිටියේ නෑ නැත්තම් මිනිහාගේ ගොම් විදිහට කිසිමක් දැනුමක් තිබෙන්නේ නැහැ අපි පටන් ගන්නකොට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ මං හිතනවා ඔයගලන්ට get out video එකේ thumbnail එක බලලා පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ තාත්තු කොහොමද කියලා අපේ වීඩියෝ ඉතින් තාත්තු කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ළඟක් වෙනකම්ම අපි edit කරේ film film එක කියන app එකේ ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරේ දැක්කන කොට මාක් එක ඔයගලන්ට පේනවා මේ ළඟදී තමයි අපි ෆිල්ම් ඕවර් වලට පැන්නේ ෆිල්ම් ඕවර් සහ කයින් මාස්ටර් මොඩ් එකකට පැන්න අපි ඒකක තම යුටබ කරෙ හේටුව වුණේ තකට කොමඩි වලින් හොඳම යුටබ කවද කියලා හතින අපෙන් ගොසපි ෂෝට් සයමයි හල තියන්නේ මගෙන කමඩියලින්ම හොඳම එකක් කියලා නෑ මම රම්ටික කියන්නන්න වස්සල කියන මෙවක බ්‍රෑන්් එකක් ඒකට බංකොඩක් කැමති වගේම විනි ප්‍රඩක්ෂන්ට කැමති ජන ප්‍රියයි ලකයි සිකයි කියන චනල්සලට මක අපිට ඇ බල රමයක් ඇත කොමතු කියලා මස්තිවලටයි විනීවලට එක්ම ගොඩක් තර පනතාශයෙන් හලබලම යාගේ තත්ත මස ලකයිසිකයිත තට පෙදහම් මල්ලි මත් විනිටයි ලකයිසිකයිට ඒ අකට්ටම් කැමති විනිසල් ලකසිකයි මෙයා බල දේවම තමයි ගුලගේ මල්ලි බලන්නෙත් මෙයා බලන් දේවල්ම තමයි ගුණගේ මල්ලි බලන්නෙත් නොවායනන්ගේ දෙවිදිහක් යා හිතන අලුත් දිකර මහිතන වෙනම දිෙක්ට ගොඩ හල්තිනව සබස්ක්‍රපල් සියක්ව ප්‍රමාණයකදී ලයිවයක් එන්න හිතුනේ ඇත්තට මේ ලයිව් එකක් නෙමෙයි සම්මාවෙන්න මේක ලයිව් එක අපිට කරගන්න බැරි වුණාට තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා අපි ලයිව් එකක් ඉදන් දුන්නේ අපිට අවුරුද්ද සමරන්න අපිට ලොකු උමනාවක් තිබ්බෙච්ච ලොකුවට නෙමෙයි එන් මේ වගේ ලයිව් එකකින් එන්න සහ මේ වගේ අප්ලෝඩ් එකකින් එන්න තමයි ගොඩක්ම ඉතින් බෙතර ඒ වෙනකොට මම ලයිව් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් වෙන දෙයක්ම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම චැනල් එකක් වෙරිෆයි කරත් අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉඳලා ඒ කියන්නේ අපි දැම්ම තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි ක්ලාස් එක ලාසක වීඩියෝ හෙද තබ්නල් කියන්න මොකද කියලාවත් කිසිම දනුවක් තිබෙන අපේ වෙනකොට ඒක ඉදිංවලටත් කිසිම දනුවක් තිබෙන්න හැ අවුද අවුරුද සමරට තමයි අය සබස්ක්‍රයිබ් සිය නෙමේ ඇතරමාවේ අවුරුදු සමරන්න කියලා මේ ලවිදි ආර්ජන් සාදරෙන් මතක් කරන තොට අපෙන් හල තියෙනවා ඔයාලා හිතන විදිහට ඔයාලට වන්ගේ සබස්ක්‍රයිබ්ලාසෙන්දා කොච්චර කාලයක් ඇද කියලා හිතා ගන්න බෑ දැනටමත පෙට්ටෙක්න්නේ සබස්ක්‍රයිබ් එක සිවසිට අද වෙද්දී මං හිතන්න කියන්න බෑ කඩුවේද වැඩිවේද කියලා ඒවගේම අපිට ඉතාගන්න බැඩි තරම් ඉතාගන්න බැඩි තරම් කියන්න පය අපිට වැඩිපුර මලයික් නහද මීටි එකට මිටි එකට වැඩිම ලයික් හස් දෙයක් තියෙන ඒකම ලයික් හතරක් තියෙනවා හැම වීඩියකන වගේ ලයික්සේ මුතින අල්ලයික් හැම වීඩියකන වගේ හතරක් තියෙනවා ස්තුතියි ලයි කරනසා අල්ලයි කරන සිරුදනාටම ඇගේම සබස්ක්‍රයිබ් කලා සබස්ක්‍රයිබ් කන ඩැතිගොඩක් ස්තුතියි සබස්ක්‍රයිබ් කරාට දැන් ලයික් කරන්නත් අන්ලයික් කරන්නත් ඒගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක බලනවා වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි මෙතන මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ස්කිප් නොකර බලන්න ගොඩක් උවමනාවක් වේවි අපිට 1k subscribers එන්න ඇත්තරම මම හිතන විදිහට අවුරුදු දෙකක් තුනක් විතර යන්න ඉඩ තියෙනවා ෆිල්මයකින් අහලා බලමු මෙයාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඔව් තාම අපිට subscribe 128යි ඉතින් එහෙම බලනකොට අපිට තව අවුරුදු දෙක තුනක් විතර යයි 1k එන්න එතකොට නතාෂා හිතන විදිහට ඕ මස්තන්නේ තව ටික දවසක් වගේ යනකොට ඉතින් අපිට බංකේ ගන්න පුළුවන් වෙයි. දහම් මල්ලි. තාත් අවුරුදු දෙකක් විතර වෙනකන් හිටියා. අතරම වන්කය ගහන්න උපරිම සහයෝග දෙන්න පුලන් ඔගලන්ට විතරයි අපිට කරන්න බෑක මගේ අපේ බල කිරීමක් නෙමේ මේ විඩිකට ලයි කරන්න අල්ල එකන කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒවගේ මේක යාලෝන්ටශ්‍රය කරන්න අනිවාරයෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියන්න කියලා ඉල්ල සිටිනවා ඇතකොට අපිට මේ වීඩියෝ කලිප් කරන පුලන් විනාඩි දහයයි තම තපන හතුලියකින් අපේ වීඩියක කට් වෙනවා ඇත්තරම අපිට අල්ලයික් තිබට කිසි ප්‍රශ්න එකද හඩාවටන්න ඇතරම් ගොඩක් ස්තුතියි ලයිකරාට කමෙන්ට්ස වෙදතියෙන ගොඩක් කට්ටියකින් අදම නම් ටිකක් මතක් කරන්න එගුලඟ නම් ටිකක් ඒවට තමා අපේ විස්තර වෙන්නේ පස්යාල් දෙනා වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ කවද කියලා විඩිට් කරන්නේ මම තබන ලිසන් කරන්නේ මම එතකොට ඩබ් කරන්න පඩන්ගත් අපේ කේපල් වීඩියෝ කෙන්දල අපි වීඩිය එකට මෙදන්න බලාපොරොත්සිට ෆෝකේ ෝකේ තාක්ෂණක්ෂ පුලට දෙන්න බලාපොරොත්ත සිටවා අපි අද වෙනකම වීඩිය කර ෆෝන් එක සහිදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා කැමරාවක් ලැබෙනකං ෆෝන එකම කරගෙන යන්න අපි වීඩිය කරන්නේ මේ කේපන්න අප ඩිත් කර ෆිල්ම්මෝර් වලේ පල ට්‍රයිල ෙඩිට කර අපි කැප් කට්ටලින් ෆෝන් එක එත ඒක කොට කිසිම ලෝගයක් දා තිබෙන එකට මම තම ඩිට් කරන්න එතකට අපේ ස්ක්‍රිප්ලියන්න මේ අක්කා එතකට අපේ සෙට සිස්ටන් මෙයා ඉටරස් අපේ ෆයිඩින් ඩිරෙක්ට දහම් අදීශ්‍ය ස්ක්‍රප්ලියන් කවද කියලා හදන පෙරමියක තම ස්ක්‍රප්ලියනේ ස්ක්‍රප් ගෙන මුතු දිකට පිල් සාමාන්‍ය කන්වර්සේෂනයක් ඇද්දි එක පාට දහසක් ඇවිත් තමයි අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්න පටන් ගන්නේ නේද පොඩ්ඩක් අපි වචන දෙක කතා කරමු ඒ කියන්නේ අපි අදහස කයිමොත්තකින් කතා කරන්න මොකක්කයි හිතර හිතලා එක පාට් ආපුගමන් ඒක ලියලා ඒක ඉතින් දෙබස් කියලා එහෙම හදා ගන්නවා හැමෝත් එකම කතා කරලා දෙබස් අරගෙන එහෙම තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්නේ එක පාට් වෙන අදහසක් තමයි ඉතින් ලියන්නේ එක පාඩ තන අදහස් තමයි මේ අපි ඇක්ෂන් වීඩියෝ එකක් කරා කේල් පාලි මම දැන් ඒකට 190 එකසිය අනු තුනක් හතරක් විතර අදවෙදි වීඩියෝස කමෙන්ට වියසටක් තියෙන වගේම ලයික්ස් විසි අටක් කර විසි හතක් කරේ වගේ මල්ලයික් එකක් දාලා තියෙන වඩ කටිට ස්තුූතියි කියනවා ගුණගින් ඉල්ලලා සිටිනවා අපි අද අපිට කමෙන්ට කරපු කට්ටයක නම්සු නමුත් අපි අද ඔගුලට කියන්න බලා පොරතිෙන් සිටිනවා ඊට කලින් අපි කොසෙප් ෂෝත්ස්කින් ප්‍රශ්ටික වෙර කලෙමු හොඳම ටෙක්නොලජි වැඩබ කෙනෙක්ග නමක් කියන කියලතිනවා ටෙක්නෝජී ටිපස්ලා මම කැමති නම් චනක්ස් බෝට චනක්ස් බෝදර විඩිය කරන්නවා ඒවගේම තව නිමේශකඩමි යා ටෙක්නෝලජිනම මහතන කරන්න පං නිමේශකට මියස්වලට සහ චනක්ස් බෝග විඩිවට ගොඩක් කැම තැබි හල බලම විරමියක්කාගේ චනක්ස් බෝටකම අපේ නතාශිකෙන් මමත් කැමති චනක්ස් බෝට තමයි දහම්ගෙන් මමත් ඒ අදහසර එකකයි එයත් ඒ හසල ඒ අදහසට එකකයි කියලා ඉල්ලලා කියලා තියෙනවා අපි මහතන ගොසිප් ෂෝප්ස්ක ප්‍රශ්ටි කිවරයි යන්තිම දන මගේ ප්‍රශ්ටි කිවරයි කියල හිනා මුර දල්දන ගඩක් සෝති ගොසිප් ෂෝත් අපිත එකතුනට ගොසිප් ෂෝට් කෙන චනලත් ඔබල සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මම පහල ඩිස්ක්‍රපෂන් කෝඩ් එකේ නැත්තම් ඩිස්ක්‍රපෂන් කොඩ දන්නවනේ මමකරප ෂෝට් වීඩිය එක කමෙන්ට් එකක් දල්දන ගොසිප් ෂෝට් කියලා යාගේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන නිලාන අය ගලුත්ම ෆෝන් එක ඒ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එක බලලා ලයික් එකක් දාගන්න. යාට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා සිතනවා. ඔහුටත් මේ අවස්ථාවේදී. අපි කේවපාලි වීඩියෝ එකට අපි කමෙන්ට්ස් එක ගොඩක් කියවලා බලමු. අපිට චූටි දූ කියලා කෙනෙක් අපිට සුපර් වීඩියෝ කියලා දාලා දෙන නිරෝධානි වීඩියෝ එකට ඒ වගේම එයා චූටි දූම කෙනෙක් වෙන අපිට කියවිල්ල වීඩියෝ එකට පට්ට කියලා දාලා හાર્ඩ් එකක් දාලා දෙනවා. එතකොට ආය එයාම දාලා තිනවා ක්ලාස් එකකටත් වාව් කියලා. එතකොට මීටින් එකකටත් දාලා තිනවා සුපර් කියලා. ඊට පස්සේ gossip shows දාලා තිනවා අපි මම දැන් කතා කරපු මේවා ටික. ඒ වගේම ස්ටුඩියෝ නිනිටි ස්ටුඩියෝ නිනිටි කියන channel එකත් ඔයාලට අද ඉඳලා එළියට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ වෙන්නේ සහ එඩිට් කරන්නේ සහ ඒකට ඩබින් කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝස් දෙන්නේ. එහෙම ඒ channel එකෙන් හැම නිතරමයක්. ඒ channel එකත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. කාමිච්චා uh, කෙනෙක් කෙනෙක් කියන ඒරබ ගෑත් අපේක අපේක මෙම තමයින්න එත් අපිට uh, ජයවව කියලා දාලතින ගොඩක් ස්තුතියවටත් අපිත් එක මේ වැඩකින් හිටියට අමාරි පෙරේර දාතිනවා කමෙන්ට් එකක් එයට ගොඩක් ස්තුති විශ්ම තොරතුරු විශ්ම තොරතුරු කෙනෙක්ෙන වනමම දන්නන්න හැ uh, ස්තුතියටත් අපිත් එක හිටියට සහකමෙන්ට් කරාට ඇන්ඩු ටකට මේ ප්‍රමිත කියලා දාල්තිනවා යම් කියලා ෆේසස්ටන් කිව් පාලියකට කොටම ප්‍රියන නිශ්ශංකා 123 දිනයක් අපි අම්මා ඔව් එයා ඒ ඔව් එයා දාලා දෙන සුපර් කියලා thank you ඊට පස්සේ ආය දාලා දෙන ධම්මිකා ධම්මයන් කිති හාල්ට් එකක් ගොඩක් ස්තුතියි දෙවදුනේ ක්‍රියේෂන් උත් දාලා දෙන thumbs up දෙකක් ගොඩාක් ස්තුතියි වාටත් කිංස්ටා කිංස්ටා කියනෙත් වයිෆයි ඩාන්සර්සගේ ගරුප් එක කොඩේ ප්‍රැපර් යාත් කරන කින්ස්ටා කෙල්ලිය ඩික්ෂන් එක තේවත් සබස්ක්‍රයිබ් කරන ගොච්චප් කියලා දාලා දෙන ගොඩක් ස්තුතියි වාටත් නදීක පෙරේරා මර කියලා හාට් එකක් දාලා තියෙනවා thank you වාටත් හර්ෂි සංශය කියලා කෙනෙක් අපිට හාට් එකක් දාලා තියෙන ගොඩක් ස්තුතියි සෙනත් හාන්සන සෙනත් හාන්සන දාලා තියෙනවා hina මූණු ගොඩක් වගේම නදීෂාන් පෙරේරා දාලා තියෙනවා හාට්ස් ගොඩක් නදීෂාන් පෙරේරා එතකොට අනුවා අනුජ අනුජත් අපිත් එක්ක මේ වෙනකට රැඳී සිටින අපේ දඩුවම් වීඩියෝ එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා ගින්දර ගොඩක් සූති ගම්මිකා දමයන්ති ගොඩක් කමෙන්ට්ස් කරලා තින අපේ වීඩියෝ වල දැන ගොඩක් ස්තුති අපි සැපැදික channel එකක් පටන් ගමු මතක් කරමු ජය වේවා නිරිට දෙකටම කරගෙන යන දවසක එකතුල බ්ලාස්ට් දෙයක් කරන්න හැකි වේවි වීඩියෝ කෙනකල් බලන් ඉන්නවා කියලා දාගෙන කේව් පල් ට්‍රයිල් එකට වඩත් ගොඩක් ගොඩක් ස්තුති එයාගේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගේ ඉල්ලා සිටිනවා අපි යමු තව ටිකක් පහළට 嗯。Mm. ආය මිස්ට ජූඩ ඉක්මට ඕනේ කියල දාලතිනවා තැංකව් ඉට පසේ චුටි දුවල කියලා දාතින ඉට සිදුනි ක්‍රේෂන් තම් සක් දෙකක් ඇන්ඩ්‍රී ඩැකඩම ප්‍රමිත ආය එල්ල කියල දාතිනවා අදිශන් පෙර හාට් එකක් ඉට සිරුවන්ති හේරත් දාලා තිනා දඩුම දඩුවම වීඩියකට වා් කියලා තැන්කව් ඒකරදාම තන පැල්ලයික් වැඩිම අන්ලයික් um, වැඩිම තියෙන්නේ ඒකට තමා ස්තුති ප්‍රසය සැපයිදක දල්තින හරම ලස්සනයි සැපයිදක ඩු චිලිය සුපතිබි ගොඩක් ස්තුති ආය සැපයිදක දාතිනවා දඩම වීඩියක නවත් දිරමන හරිම ලස්සන නවත්තන්න ප දික්ත කරගෙන දවස එකතර ලස්සන වැඩක් කරමු ජයවන් නිරඩ දෙකරන ශක්තිය ලැබීමතිල ගොඩක් ස්තුතිවටත් ජානු සංකාරණ දාලතින පට්ට පට්ට කියලා ඉට පස්සයාය නිසුල දාල්තින සුප වීඩියෝ කියලා අයන්ඩට කරම ප්‍රවිත දාල්තියන මේක තම හොඳම කියලා අප ක්ලාස් වීඩිය එකට රක්සුට ඒකතම ඇතරම මෙමන කොට ගොඩක්ම අපේ විව් සරන් තියෙන් සේසනතට කෆේශල කියැන මගේ චනල් එකක් ඒකටත් ඒකත් ඒකටත් ගොඩක් සූති මට ගොඩක් ස්තුති ඒවගේ මා දවදනය ක්‍රනේෂන් දාදන කියවිල් එකට පට්ට කියලා හිනා මුණ දෙයක් වඩත් ගොඩක් සුති චමිල් සංජීව කියලා කියන දාල් දෙන සුප කියලා තැන්කේවාටත් ඊට පස අදිනා දිල දිරාණය සමරසින් වෙල්ඩන් යංගයිස් කරදාන්න තැන්කටත් සයතන පසන්තරමයි අපිත් එක් හිට කෙනෙක් එයා අද වෙනකොට අපිත් එක්ක අපේ දාලා ගිය ඔබ දාලා ගිය කෙනේ අපේ channel එකත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධතාවයකින් මිලේ වුණා පොඩි ප්‍රශ්නයක් එකතුන අපේ කියපාලි වීඩියෝ පහත් වෙනකොට ඒකදී ඊළඟ වීඩියෝ වල දේවල් දක්වන්න කිව්වේවි ඇඩම්ස් ගොඩක් ස්තුතියි ආයි සිනිඩි ප්‍රඩක්ෂන් නතා මොනා කරන්න මොනාද කරන්නේ කියලා දාලා තියෙන සිනිටි ප්‍රඩක්ෂන් ගොඩක් සූතියෝටත් පස්සේ ඇද රට්ටයක් පිත් බඩි දැනුම වීඩිය එකේ විනාඩි තුනයි තපර හතිස්තුන ඉදල නම්බෝ නතාශයක කියලා දෙන තැංකවටසය නීට් පාදිල් රුක්ෂි ගුඩ්කුඩ් කියල දාල් දෙන නැඩි තීවකට අය එල් රයන් බ්ලොග්ස් දා දෙන දනුම වීඩිය එකට නතා කියලා අයනිමාස්සී බියා බියන් සදාල් තිෙනවා අහ කියල එකක් තඩුම විඩියකට ඇරත් පටක් සෝතිී ඉටවස් අපිට දාලා තින තවා දඩුම වීඩිය කර හමිච්ච අඩේ කියල තැන්කී වාඩ ගොඩක් ස්තුතියි ඉටව සෑද තම්මි කාස්න විරත්න එතුට ඇත් කියව ගන්න මට හරියමෝර කියවන්ට දෙව්දී ක්‍රේෂන් දා තියෙනවා අපිට කමෙන්ට් එකක් හාමිච්ච දාලා තියෙනවා මොලෝ කියලා ගොඩක් ස්තුතියි නිමාශී බියන් සදාට කතඩු නිරෝධන විඩිය නිරෝධන විඩියකට චමයන් ශීවදා දනවා සුප කියලා නිරෝධනකට නිරෝධන විඩියකට පස්සේ එස්පනන්ඩ නිරෝධනය නිරෝධනයට ඔව් කියන්න නපාශ් පෙරලා ගහනවා ඒක මගේ හදපු චැනල් එකක් එකත් ඉවරයි වීටින් කොරෙක්් දල්තින ගොඩක් සූති කර කියනවා හාමිචා ඉදාතිය නොහොම යන් කියලා තැකමාරු කියලලා තියෙනවා හමිචුලාතිවා අදාතන දුරින් ක්‍රේෂණ උත්ත බෘද්ධ විඩියකට අන්තිම පාට්ටගේ සුම් කාලකෝම් කියල ඩුසුමර ප්ලයි කර යන්න හැ කියලා ඩබලැක්ටින් කරන හරි අමාරුයි උසයා තිනවා යම දාල්තින ඔස්සර කළියාව කොච්චට තිනවද කියලා <laughs> ඒකදිහා කොත්තට හල බල කියන්න හල බල කියන නවල් ලැක්ටින්න මරු කියලා මලක් පාදන ගොඩක් සූතිවාට ඒ වගේම සංජු පෙරේර දාලා තිනවා හිනාමූලයෝ ටිකුයි හාට්ස් වගේකුයි ඊට පස්සේ දාලා තිනවා චමල් සංජීව යටත් ගොඩක් ස්තුති ඊට පස්සේ ආය නදීෂන් පෙරේර දාලා තිනවා කියලා මේ අලුත් අවුරුදු වීඩියෝ එකට ඔව් ඊට පස්සේ ආය බඩමාරයකටත් සබ් කියලා දාලා තිනවා චමිල් සංජීවත් දාලා තිනවා get out එකට සුප කියලා ඒකත් මේකමයි දාන්නේ <laughs> ඊපස්සේ අදිනෙත් පෙරා අදිනෙත් අයියන් දාලා දෙන අපිට හાર્ට් එකක් එයාට ස්තුති එතකොට කියවන් යන දහම් අලිවා මීට අතුල්ලි ලිල් වෙච්චිත් දා තියෙනවා මීටින් එක වීඩියෝ එකට එල කියලා ඉන්ස්ටා කියනවා බඩ මාව එකට ආයි ශමිල් සංචය දාල් තියෙනවා ෆ්ට කියලා හට කියලා වගේ ලිතුනක් හතරක් දාල් දෙෙන ෆිට් පස් ෆිට් එක ඉටමසේ හෙමයි වික්‍රම සිංහ දාල් දෙෙන වාවා කියලා මීටින් එකට මීටි එක තම ගොඩක් හිටුනේ අට ගොඩක් තුති තුති අපි එම ඉඩක් ටිකතු බලන්න ඉවෝම් ඉවන් සේර දාල්තින ස්තුති වන ගොඩක් සූත අපි ටිච කෙනෙක් ක්ලාස්සකට දාල් තිෙනවා ජීනියමයි ටීචක ලාස වගේ කියලා නියමයි ලාස <laughs> සුපගයාගෙන මිටිනකට හිමාශා පෙරේර මහිතන අපේ ගමින්නක් කෙනෙක් උඩක් සූති නම් කළ මොන දර හාට් දල්දන ගඩක් සූතිී වඩද සාය ස්මිත රංග රංග සූතිී දන්න ගොද කියලා ගොඩක් සූති වඩ විඩ ගුච්චපනය ගොත කියලා දැන් කිවන්ට අසාය නවෝදා පතිරණ සුප සුප සුප සුප කියලා දාලා සුපන සුප ගොඩක් තියෙනවා මීටින් එකට දාලා දෙන්නේ එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි චමන සංජීවගේ අපි නතසුති කියවන්නේ සුප කියලා දාලා තියෙනවා යටත් thank you අපි නම් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන channel එක ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් මීටින් එකට දාලා දෙන comment section එකේ මං පින් කරේ නැහැ ග්‍රේට් වර්ක් කියලා දාලා තියෙනවා ඒ මම තමයි යටත් ස්තුතියි ඇත්තටම මොරේදී සමහර සිංහ දාලා තියෙනවා yep it is nice කියලා thank you පස්සේ අය අපිට දාලා තියෙන good work කියලා ආය ඔනේ Samsung good work කියලා දාලා තියෙන අදීෂාන ආය සුපර් කියලා දාලා තියෙන class එකට SMBS සුබසින්හ සුපිරි කියලා දාලා දිනවා thank you ඉර්මියන් කියලා යාළුවෙක්ගේ පස්සේ ආය සමිලම් සංජීව FT කියලා දාලා මේ දාලා තියෙන ස්තුතියි නේද මෙච්චරයි අපේ කමෙන්ට්ස් ටික අද වෙනකොට දාලා තියෙනවා මම අපේ ගිටවුට් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔෆ් කරා ඒකට ගොඩක් කමෙන්ට්ස් එනවා ගොඩක් කමෙන්ට්ස් එනවා ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ මීටින් එක මීටින් එකට ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් ක්ලාස් එකයි ක්ලාස් එකයි ක්ලාස් එකක් ගොඩක් තියෙනවා අපි අපි එක එක්කෙනාගේ අහලා බලමු මොකද්ද කියන්න දෙන්නේ කියලා පිරිමැක්කින් පටන් ගමු ඇත්තටම සතුටුයි මිච්ච ප්‍රමාණය මිච්ච 128ක් හරි subscribe ලයින් එකට like ගොඩක් තිබ්බා like ගොඩක් තිබ්බා views තියනවා ගොඩක් මතකොර පියසාද වෙද්‍ය දෙදා සටසේ හැත්තෑමක් තියෙනවා අවුරුදු අවුරුද්ධට බැවරුදම දෙද සටි සැත්තෑවක් සබස්ක්‍රප්ස එකසේ විසි අටක් තියෙන තවට අන්තිම පෑ හදලෙස් අට ඇතුළට අපේ වීඩිය වීඩියෝස් බල තින වීඩියෝස් දිසිය හැත්ත හය පාරක් වල තිනවා අද වේදිය අද උදේ නමය මාර්ග දහය මාර්ගකන් තිස්සයක් බල්ල තියෙනවා පටක් ස්තුති කියනයක් අපි ඇතර මේ විඩියෝ කෑන ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කෑන ෆෝන ගැන ඉස්සල කිව්වන් ඇතරම අපිට එඩිටිං වලට සහ වීඩියෝ කරන්න අපිට ෆෝන් එක දෙන්නේ මගේ ආචි මොරෙන් සමන්සින් යන ගොඩක් ස්තුති මේ විදි මේ වීඩික් පලනවනක් ගොඩක් සූතිය වගේම අපේ අම්ම තාත්තා පසේ අප ඒර්මයක් ගම්මතාතකට අපේ හමල්ක ගම්ම තත්තයි ගොඩක් සුති මේ වීඩියක බලනවන අපිත්ත හැමතමත් ඉන්න කියලා ඔගුල සිල දෙනාකම ඉල්ලා සිටන mm. අපේ නතාශකෙන්ම හරි දරගම අපේ අවුරුද්දට අපේ කට්ටියට mm. කියන්න තින දේව මං කියන්නේ මටරම් හොඳයි චානිත්තායටත් හොඳ ඇති ඔගොල්ලෝ විඩියෝස් බලන්න සබ්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේ කරන්න තියෙනගොල්ලෝ අපි දහම්මල්ගෙන් හලබල මෙයා අපේ චානලකට අලුත් සාමංචුකෙක් මහතන අපිට අපිත් එක්ම ඇතුන කියවිල වීඩිය කියවිල වීඩිය එක මට මතක විදිර කියවිල්ල වීඩිය එක අන්තිම කොටස අන්තිම කොටසේ මාව වෙටලයින්නට මේ හිතන්නට මෙයි මේ මලිකමයි ආව වාට මකත කියති නැතම පිළිවාද සතුටයි මෙච්චර ටික කාලකද මෙච්චර දුරක් කැඩ ලැබීම ගැන ඇතරම් සතයි ඇතරම් සතුරක් තමයි ඇත් කියන්නේ අපිට සබස්කයි කරු වගේම දියස් කරව ඇමෝටම ගොම් ස්තුති කරනවා මටත් යමක් කියන්න තියෙනවා අපි මනතන කියන සැක්නෑ ගොඩ සූති කියලවට ඇවිතින් එක්සිසිට සබස්ක්‍රයිබස මම දාතින මං කරට අන්න ඒක ඒතින අපේ සබස්ක්‍රයිබ් සගාන වගේම අදවෙදි බල්ලතිනවා දෙසේ හැත්ත හය ගොඩක් ස්තුති ඒ කට්ටියටත් ඇතවසේ අපිට ලයිකරපු සහපිට කමෙන්ට කරපු සිල්දනටම ස්තුති නම් කෙබු නැත්තක් යාටත් ගොඩක්ම ස්තුතියි අපට පොඩි මේකින් හරි උදව් කරපු හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් වචිටකින් හරි උදව් කරපු සහ තමන් බලන සහ ලයික් එකක් දාපු උගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්න අපිව ෂෙයා කරලා අපිට උදව්වක් කරන්න අමතක කරන්න එපා අපි ඉස්සරහට ගොඩක් සර්ප්‍රයිස් දෙනවා දේව සර්ප්‍රයිස් දෙන්න බලාපොරොත්තු සිටිනවා ලඟදී අයිඩියස් ගොඩක් තියෙන අයිඩියස් ගොඩක් තියෙන ඒක හරියට මැනේජ් කරගන්න බෑ එක එක නගාද එක එක අයිඩියස් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ටික එක ස්ක්‍රිප්ට් එකකට දාලා ආචාර්ය ඔක්කොගේ ඒක නිකන් ගැට ලෙහෙලා ලෙහෙලා ලෙහෙලා ලෙහෙලා වීඩියෝ එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ලස්ස ලස්සනට කේවිපාලි වීඩියෝ එකකට අපි දවස් හතරක් ෂූට් කරායි දවස් හතරක් ෂූට් කරා විනාඩි 9ට අපර 18ක වීඩියෝ එකක් මගේ අති එඩිටිං වලට ක්ලිප්ස් වගේ කියලා තිබ්බ අපේ කල්පනාගේ කල්පනානේ කල්පනාගේ කෝද කල්පනා කියන කැලට් එක මට ඇඩ් කරගන්න බැරුණා මේ වීඩියෝ එකේ ක්ලිප් එක මම හිතනවා ඒක බලන්න කට්ටියට ඒක අඩුවක් තේරෙන්නේ නැතුව ඩේ වුණාට මට අඩුවක් බල ලිබුණ නැහැ බස් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න මම බලන්න පටන් ගත්තෙන් පස්සේ තමයි ඒ වල දැක්කේ ඉදිරියට එන හැම වීඩියෝ එකම 4K වලට දෙන්නේ වගේම අපි ෆෝන් එකෙන් තමයි අද වීඩියෝ කරන්න අපිට කැමරාවක් නැහැ අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා අපිට ඉදිරියට කැමරාවක් ගන්න කවුරු හරි උදව් කරන්නේ නැත්නම් අපිට ගන්න හැකි වෙයි කියලා YouTube අපට සබස්ක්‍රප් දහක්කාය පසේ උපයන ආදායමේ අපි මේ හැම වීඩියෝම කලතින අපේ ගමේ ගම ඇතුළ දි තරයි අපි ගමෙන් ලිටි කියලන පිළිගලන මහදනයකල අඩු තවර ඇනකට කර ලස්සන තැනක් ඒ වගේ තැන්වල් යනන අනිවාරි මගුල ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් පවිච්ච කන කිසිම දෙයක් දාන්ඩ යන්න එපා වීදුරු අන්දැක්කා වීදුරු කටු ගොඩක් දාලනවා එහෙම කරන්න එපා අපි මේ පරිසර සුරක්ෂිත කරන්න ඕනේ දහම්ට සහ අපේ නතාශිට සහ පේරුමියක්කට ගොඩක් සූදානම් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ සමග සහභාගී වුණාට නමක් හෙවුන් නැත්තම් අද වීඩියෝ එක මැදදී සාමාන්‍ය කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ කට්ටිය විතරයි මම නම කියුවේ ගොඩක්ම ස්තුතියි කිල්ලා සිජා අපේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නත් වෙලාව හරි මම දැන් හිතන්නේ විනාඩි 27ක් 26ක් සයක් සිතක් වෙතර ඇති මේ වීඩියෝ කෙතික මේ වීඩියක සම්පෝර්ණය බල පුවාඩත් ගොඩක් ස්තුති කියලා ලිල්ලා සිටියවා එනම් අපි අලුත් වීඩියකින් ලඟදීම හම බලාපොරොත්තුෙන් අප අදර සම්ගන්වා මේ නිට පොඩක්ෂන් අපි ලයි කරන්න කමෙන්් කරන්න සබ කරන්න ෂයා කරන්න එන්න අපි ගියා බායි